হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ আমাৰ ৰেইনব' লাইফ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এই চেনেলৰ যোগেদি আমি আমাৰ দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্যসমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহোঁ সেই ক্ৰমতে আজিৰ খণ্ডত আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ বনৌষধ বা হোম ৰেমেডি সম্পৰ্কে কিছু তথ্য আহক এই সম্পৰ্কে অৱগত হওঁ প্ৰথমতে জুইয়ে পোৰা ঠাইত আমি অমিতাৰ আটা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ জুয়ে পৰা ঠাইত অমিতাৰ আঠা বা অমিতা গছৰ ৰস লগালে ততালিকে আৰাম পোৱা যায় কেতিয়াবা হঠাৎ যদি আমাৰ জুয়ে পুৰে লগাবলৈ আমাৰ হাতত যদি কোনো ঔষধ নাথাকে তেনে সময়ত আমি অমিতাক ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে অমিতাৰ আঠা বা অমিতা গছৰ ৰসে আমাৰ জুয়ে পোৰা ঠাইত যথেষ্ট উপকাৰ কৰে দ্বিতীয়তে আমাৰ কোনো ঠাইত শৰীৰৰ কোনো ঠাইত যদি খৰ হৈছে কোনো ঔষধে কাম কৰা নাই তেন্তে চিন্তা নকৰিব ৰিঠাগুটি বা মণিচাল মণিচাল গুটিৰ বাকলি পিহি লগাই এৰাতি থৈ দিব পিছদিনা চাবচোন কিছু আৰাম পাব এনেদৰে দুবাৰমান লগালে খৰ নাইকিয়া হ'ব গতিকে এই টিপছটি আপুনি প্ৰয়োগ কৰি চাব পাৰে তাৰপাছত আহোঁ ভিটামিন চি অৰ্থাৎ আমি সকলোৱে জানো যে ভিটামিন চি ছালৰ বাবে উপকাৰী আৰু নেমু টেঙাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি থাকে গা ধোৱাৰ আগত নেমু টেঙাৰ ৰস মুখমণ্ডলত সানি কিছু সময় থৈ থৈ ধুই দিব এনে কৰিলে মুখমণ্ডলৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হ'ব ফেচৱাশ্ব লগোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাই নাথাকিব গতিকে আপুনি নেমু টেঙাক ফেচৱাশ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কৰি চাবচোন তাৰপাছত মূৰত যদি উফি অধিক হয় উফি যদি কিছু উফি যদি অধিক হয় তেনেহ'লে দুচামুচ মিঠাতেল বা নাৰিকল তেলৰ লগত এচামুচ নেমুৰ ৰস মিহলাই গা ধোৱাৰ আগত মূৰত লগাই ল'ব কেইমিনিটমান ৰাখি ধুই দিব এনে কৰিলে মূৰৰ উফি নাইকিয়া হ'ব মাজে মাজে প্ৰয়োগ কৰি চাব পাৰে তাৰপিছত আকৌ মুখমণ্ডলৰ উজ্জ্বলতা কৰা আৰু এটা টিপছ হ'ল মৌজোল ৰাতি মৌজোল হাতত খান্দিব তাৰ পাছত মুখমণ্ডলত ভালকৈ ঘঁহিব পিছদিনা ৰাতিপুৱা গৰম পানীৰে ধুই দিব এনে কৰিলে মুখমণ্ডলৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হ'ব আৰু আপুনি সপ্তাহত দুই তিনিবাৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে দাঁত বগা আৰু চাফা হোৱাটো বিচাৰে নেকি একেবাৰে সহজ টিপছ এটা আছে টুথপেষ্টৰ লগত কেইটোপালমান নেমুৰ ৰস মিহলাই ব্ৰাছ কৰিব মাজে মাজে এনে কৰিলে দাঁত বগা আৰু চাফা হ'ব টুথপেষ্ট ব্ৰাছ কৰোঁতে টুথপেষ্টৰ লগত কেইটোপালমান নেমুৰ ৰস খান্দি ল'ব আৰু ব্ৰাছ কৰিব মাজে মাজে প্ৰয়োগ কৰি চাব পাৰে আপোনাৰ যদি গেছ হৈ থাকে তেনেহ'লে এটা সৰু টিপছ কৰি অমিতাব পাৰে খালী পেটত আধা কাপ কেঁচা গাখীৰ কেঁচা হালধিৰ ৰস আধা কাপ কেঁচা হালধিৰ ৰস চেনি মিহলাব পাৰে নতুবা নিমখ মিহলাব পাৰে বা একো নিমিহলাকৈ আধা কাপ হালধিৰ ৰস খালেও গেছৰ পৰা কেঁচা হালধিৰ ৰস খালেও গেছৰ পৰা যথেষ্ট আৰাম পোৱা যায় আৰু যদি অধিক ঘামচি হয় গৰম দিনত ঘামচি যদি অধিক হয় হৈছে তেনে সময়ত আপুনি তেজপাতৰ কলি পিহি ঘামচি হোৱা ঠাইত লগাই দিব পাৰে এনে কৰিলে ঘামচিৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰে শৰীৰৰ কোনো অংশত যদি বিচা লাগি যায় তেনেহ'লে বিষ হয় ওখহে বা খজুৱায় তেনে পৰিস্থিতিত মূলাৰ পাত যথেষ্ট উপকাৰী মূলাৰ পাত পিহি আপুনি সেই জেগাটোত লগাই দিব পাৰে য'ত বিচা লাগি গৈছে নতুবা নহৰু পিহিও লগাই দিব পাৰে যথেষ্ট আৰাম পাব আহক শেষত চাওঁ যুৱক যুৱতী বৃদ্ধ বনিতা সকলোৰে বাবে ঔষধ হ'ল খাটি সৰিয়হৰ তেল খাটি সৰিয়হৰ তেলেৰে সৰু সুৰা সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মালিচ কৰিব পাৰে পেশীবোৰ শক্তিশালী হ'ব দাঁতৰ আলুত লাহে লাহে মালিচ কৰিব পাৰে এনে কৰিলে দাঁতৰ বিভিন্ন ৰোগ ভাল হয় দাঁতৰ আলু মজবুত হয় আকৌ দৈনিক খাটি সৰিয়হৰ তেল নাভিত এমাহমান দি চাবচোন পেটৰ বিভিন্ন বেমাৰৰ পৰা সুফল পাব লগতে কৌষ্ঠ কঠিন্য আৰু আন আন বেমাৰৰ পৰাও ৰক্ষা পাব গতিকে এই অভ্যাস গঢ়ি তোলক হাতী খৰি অঠেল নাবিদ দি চাবচোন তো আজিলৈ এইখিনিয়ে এনেধৰণৰ টিপছ পাবলৈ আপুনি আমাৰ এই চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভাল পা যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আৰু ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব যি বিষয়ত আপুনি কমেণ্ট কৰিব সেই বিষয়ত আমি ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম